السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں Urdu T V twenty four اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پیری جٹ دوستو جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز ہمارے channel Urdu T V twenty four کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری انٹرسٹنگ ویڈیو ڈیلی بیس پر آپ کو ملتی رہیں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپا زبیدہ اب ہم میں نہیں رہی ان کے جانے کا دکھ پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک کے لوگوں کو بھی بہت تھا آپا زبیدہ نہایت ہی نرم دل خاتون تھیں آپا زبیدہ کو پاکستان اور انڈیا کے لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور ان کے ٹی وی شوز اور ٹوٹکوں کو بھی بہت سراہا جہاں دوسرے پاکستانی ایکٹرز نے آپا زبیدہ کو خراج تحسین پیش کیا وہیں پاکستان کے معروف مذہبی سکالر تارک جمیل کا ویڈیو کلپ بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے زبیدہ آپا کی زندگی پر روشنی ڈالی اور کھل کر ان کے حالات کو پیش کیا دوستو تارک جمیل صاحب کا کہنا تھا کہ آپا زبیدہ کا پاکستانیوں کے ساتھ ایک خاص رشتہ تھا وہ سب کے دلوں میں بستی تھی اور ہمیشہ دلوں میں آباد رہیں گے دوستو مولانا تارک جمیل نے مزید کہا کہ زبیدہ تارک کو وہ بہت دیر سے جانتے ہیں اور ان کے بھائی مقصود کے ساتھ بھی ان کی گہری دوستی ہے تارک جمیل کا کہنا تھا کہ ان کے خاندان کے سب افراد قابل تعریف ہیں اور اپا زبیدہ کی تو بات ہی الگ ہے ان کا بولنے کا انداز ہی وہ بڑی وجہ ہے کہ وہ سب لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی تارک جمیل صاحب کا کہنا تھا کہ اپا زبیدہ کی کاوشوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہر پاکستانی کے دل میں بسنے والی اپا زبیدہ تارک جمیل کے بہت ہی قریب تھی مولانا تارک جمیل نے زبیدہ آپا کے لیے دعائے مغفرت کروائی اور لواحقین کو صبر کرنے کی تلقین بھی فرمائی مولانا تارک جمیل صاحب نے کہا کہ میری جب بھی آپا زبیدہ اور ان کے گھر والوں سے ملاقات ہوتی تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا اور میں جب بھی ان کے گھر جاتا تو مجھے اپنے گھر جیسا ماحول لگتا آپا زبیدہ کے بھائی مقصود سے میرا بھائیوں جیسا رشتہ تھا آپا زبیدہ مجھے ہر بار نئے نئے کھانے پکا کر کھلاتی مولانا تارک جمیل صاحب نے کہا کہ آپا زبیدہ اسپیشل میری ہر ماں دعوت کیا کرتی تھی دوستو تارک جمیل صاحب کا کہنا تھا کہ انسان تو چلا جاتا ہے مگر اس کے کام باقی رہتے ہیں آپا زبیدہ بہت سے لوگوں نے آپا زبیدہ سے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے